ठिक छ दिदी अब तपाईँको यसमा धेरै छ अब सिक्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब नर्मल्ली हामीले मल्टिभर्सिटीमा तपाईँलाई मैले भनेको छु होइन र यता दिदीलाई पनि मैले अर्को यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ हामीले अब युट्युबको ट्रेनिङ दिँदै आएको भनेको करिबन तिन चार वर्ष भइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग अब यो सेसनमा भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ यो सेसनमा कुरा गर्ने भनेको चाहिँ नर्मल्ली एक्सपिरियन्स्डहरू नै कुरा गर्ने हो स्टेप बाई स्टेप सेसनहरू चाहिँ हाम्रो बिजनेस मल्टिभर्सिटीबाट नै हुन्छ र यहाँ चाहिँ आज चाहिँ एकदमै मलाई धेरै राम्रो लागेको छ कुरा भइराखेको हुनाले गर्दाखेरि अरूले पनि त्यो चाहिँ सिक्ने चाहिँ एउटा अप्सन पाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो मिटिङ अर्गनाइज गर्दैछु दिदी है सो हामी फर्दर स्टेप बाई स्टेप त धेरै कुराहरू हामीले गर्नु नै पर्छ गर्छौँ पनि है त दिदी थ्याङ्क यू सो मच ल ah, अब चाहिँ तपाईँहरू म्युट गरेर बसिदिनु होला हाम्रो के अरे रामजी आइपुग्नु भयो र गुड इभिनिङ राम सर तपाईँलाई गुड इभिनिङ र ल अरू पनि को को आउँदै हुनुहुन्छ हामी जतिजना हुन्छौँ फरक पर्दैन र thank you so much Ram sir तपाईँको यो समयको लागि तपाईँहरूले माइक म्युट गरेर बसिदिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई आफू आफूले माइक म्युट गरेर बसिदिनु होला र यो सेसन अर्गनाइज गर्नुको चाहिँ मेन आजको अब्जेक्टिभ्स के चाहिँ हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा युट्युबमा पनि करियर छ है भन्ने चाहिँ एउटा होस् भन्ने त्यो चाहना चाहिँ मेरो छ र धेरै अगाडिदेखि नै हामीले युट्युबिङ सम्बन्धी थुप्रै क्लासहरू दिँदै आइराखेको हुनाले गर्दाखेरि आजको यो सेसनमा चाहिँ हाम्रो राम सर हुनुहुन्छ जो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ युट्युब पनि उहाँको चाहिँ सेयर गरेर देखाउँछु अलमोस्ट तपाईँको सिक्सटी लाख अराउन्डमा उहाँको धेरै राम्रो सब्सक्राइब छ अनि युट्युबमा धेरै अप्सनहरू छ त्यो विषयमा म आज राम सरलाई पनि केही राम सरसँग पनि हामी केही कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ होइन डिस्कस गर्नेछौँ र केही कुराहरू सिक्नेछौँ भन्ने चाहिँ यो मिटिङको मेन उद्देश्य चाहिँ हुनेछ र एट द इन्ड तपाईँहरूसँग भएको क्वेसन्सहरू पनि है तपाईँहरूसँग जे क्वेसन्सहरू हुन्छ त्यो क्वेसन्सहरूको विषयमा पनि हामीले चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ हाम्रो राम सरले तपाईँहरूलाई उत्तर दिनुहुनेछ अनि मैले जानेछु भने मैले पनि दिनेछु राम सरको च्यानल चाहिँ यो विशेष गरेर आर्टसँग रिलेट छ अनि यति यो युट्युबको ब्युटिनेस नै के छ भने नि तपाईँको चाहिँ युट्युबको ब्युटिनेस नै धेरै छ क्या है या चाहिँ तपाईँले अब युट्युबमा तपाईँले कसैले तपाईँको चाहिँ जस्ट म्युजिकको मात्र तपाईँको चाहिँ मेडिटेसन म्युजिकको मात्र चाहिँ भिडियो हालेर लाखौँ सब्सक्राइब गेन गरिराखेको हुन्छन् कसैले फेरि तपाईँको चाहिँ क्यारिक्याच केचर गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ सब्सक्राइब गे गेन गरिराखेका हुन्छन् रामसरको एउटा छुट्टै तपाईँको चाहिँ निज छुट्टै मैले देखेँ विच इज एकदमै अमेजिङ क्या मलाई लाग्छ यो अडियन्स भनेको चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर छ जस्तो लाग्यो सो मलाई म आफै पनि क्युरियस थिएँ यो राम सरको चाहिँ तपाईँको च्यानल देखेर म आफै पनि क्युरियस थिएँ सो म चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु Ram sir again once again तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु यो सेसनमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई चाहिँ यो मिटिङमा जोइन हुने मौका दिनुभयो मैले पनि केही कुरा सिक्ने आफूले सिकेको चाहिँ नयाँ युट्युबरहरूलाई सिकाउने एउटा जुन चाहिँ अवसर मिल्यो त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै खुसी छु अनि धन्यवाद तपाईँलाई पनि हजुर ओके सो सबभन्दा फर्स्टमा हामी अलिकति राम सरको मैले अघि थोरै केही कुराहरू चाहिँ सेयर गरेँ तपाईँहरूमा जस्तो म चाहिँ के जान्न चाहन्छु भने थोरै तपाईँको यो सक्सेस स्टोरी छ मैले रुटिन अफ नेपाल भन्दा विभिन्न साइटहरूमा पनि तपाईँको प्रमोट भइराखेको देख्छु तपाईँको यो जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भएछ कसरी कसरी चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको यो जर्नी चाहिँ हाम्रो जर्नी नै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ युट्युबको लागि चाहिँ भन्दा पनि हामी चाहिँ टिकटकबाट सुरु गरेको है गर्नलाई हजुर हजुर सुरुमा चाहिँ हामीले टिकटकमा एउटा भिडियो बनाएर हाल्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ राम्रै रेस्पोन्स आयो क्या सुरु पहिलो भिडियो नै लगभग तपाईँको डेढ लाख दुई लाख जति भ्युज आइसकेको थियो एक दिनमै ओके अनि भिडियो पनि ठ्याक्कै क्राफ्ट ए क्राफ्ट सम्बन्धी नै थियो सुरुदेखि नै हजुर अनि चाहिँ टिकटकमा भाइरल भएपछि एक दुईवटा भिडियो अझै बनाउने थोरै हौसला मिल्यो नि त भाइरल भएपछि त अझै नयाँ गरौँ अझै राम्रो तरिकाले गरौँ अझै भाइरल हुने भाइरल चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने त लाग्यो नि त ए हजुर एकदम एकदम अनि त्यसपछि दुई तिनवटा भिडियोहरू हाल्यौँ त्यही किसिमको चाहिँ अनि रेस्पोन्स राम्रै आयो क्या कमेन्टहरू हेर्दा लाइकहरू हेर्दा एकदम राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो अनि झनै हौसला मिल्यो हामीहरूलाई चाहिँ ओके ओके जर्नी प्लस टिकटकमा जर्नी चाहिँ त्यसरी सुरु भएको है ओके ओके अरे बसाइ बसाइ बसाइ तपाईँको थोरै के अरे के के गर्नुहुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो पनि प्लेस हामी आई थिङ्क हामी सबैजना सुन्न चाहिँ इच्छुक छौँ त्यो विषयमा पनि हजुर बसाइ चाहिँ मेरो पर्वत मेरो घर चाहिँ पर्वत हो पर्वत कुसमा थाहा होला सबैजनालाई लगभग होइन म म चाहिँ अहिले गाउँबाटै हामी गाउँबाटै बसेर चाहिँ गाउँबाटै काम गरिराखेका छौँ गाउँबाटै अब सामानहरू यताउता दिन सजिलो हुन्छ नि त हाम्रो क्राफ्टको लागि चाहिँ अब चाहिने जुन र मटेरियल्सहरू हुन्छ नि त अब वुड त्यसपछि लिएर ब्याम्बोहरू त्यो चाहिँ गाउँमा प्रशस्त पाइन्छ त्यस कारणले गर्दा पनि हामीलाई गाउँबाटै भिडियो बनाउनु चाहिँ एकदमै सजिलो भइरहेको छ अझैसम्मलाई गाउँ गाउँमा गाउँमा बसेर युट्युब चलाउने है युट्युबलाई कसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको अब हाउ यु स्टार्टेड भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाइहाल्यो होइन तपाईँले अब यही यही निच नै लाइक त यो युट्युबमा जाँदाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट निचेसहरू हुन्छ नि त तपाईँको कसैको इन्टरटेन्मेन्ट गर्ने हुन्छ डान्सिङको सिङ्गिङको कसैको चाहिँ फेरि एडुकेसन एडुकेसन दिने हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ step by step guidance tutorials दिने हुन्छ तपाईँ तपाईँ चाहिँ यो जुन निच जुन निच तपाईँले पकड पकड्नु भएको छ नि जुन चाहिँ तपाईँको क्राफ्टको यो चाहिँ अमे मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो क्या यो तपाईँले पहिल्यैदेखि गर्दै आउनुभयो भएको थियो कि लाइक युट्युब स्टार्ट गरेर नै तपाईँले चाहिँ यो कन्टिन्यू गर्नुभएको आफ्नो यो जुन चाहिँ क्राफ्टको कामहरू चाहिँ यस्तो क्राफ्टको कामहरू चाहिँ अब गाउँमा बस्दा थोरै चाहिँ केही सिकिन्छ होइन तर ए eh, अहिले जुन हामीले गराइरहेको सामानहरू चाहिँ पहिला चाहिँ बनाउनु गाउँमा चाहिँ यो काठ काठहरू बाँसहरूको सामानहरू त नर्मल्ली नर्मल सामानहरू त बनाइराखिन्थ्यो त्यसले चाहिँ हामीलाई युट्युबमा युट्युबमा आउनुलाई एकदमै धेरै इजी भयो नि त ओके सो नर्मल्ली अब तपाईँको जर्नी निकै राम्रो छ है अहिले अहिलेको फेजमा चाहिँ निकै राम्रो छ है हाम्रो त आज भर्खरै भर्खर मात्र सिक्सटी मिलियन पनि कम्प्लिट भयो सिक्सटी मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लिट भइरहेको सिक्सटी मिलियन कम्प्लिट भयो six sixty million six million six sixty lakh भनेको कति सिक्स मिलियन है वा oh, अमेजिङ अनि ओके अरे तपाईँको मेनली अडियन्स चाहिँ मोस्टली चाहिँ तपाईँको युट्युबलाई कसरी हेर्नुहुन्छ थोरै हो के अरे हाम्रो अरू साथीहरू पनि क्युरियस आई थिङ्क हुनुहुन्छ यो युट्युब सम्बन्धी how you see YouTube as a platform YouTube platform हेर्ने भने चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्ममा मलाई चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ युट्युब एकदम बेटर लाग्यो होइन युट्युबमा uh, बिस्तारै कामहरू गर्दै जाँदा सक्सेस पनि छिटै नै मिल्दो रहेछ भनौँ न आफूले काम गरे अनुसारको प्रतिफल चाहिँ आउँदो रहेछ कि यसमा कारणले गर्दा भनेपछि हो के अरे तपाईँले कतिवटा अहिले नर्मल एउटा मात्र च्यानल चलाइराख्नु भएको छ कि अरू पनि तपाईँले अन्य च्यानल पनि तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको छ च्यानल चाहिँ हाम्रो एउटा ओके सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ मैले अलिकति बुझ्न चाहेको चाहिँ तपाईँको अडियन्सको चाहिँ मेनली अहिले अडियन्स चाहिँ मो मोस्टली कुन कन्ट्रिज कन्ट्रीबाट छ नि राम सर हाम्रो अडियन्स चाहिँ अहिले लगभग एभरेज हेर्ने हो भने चाहिँ thirty five to forty percent audience चाहिँ हाम्रो इन्डियाको छ इन्डियाको हजुर हजुर प्लस प्लस युनाइटेड स्टेटबाट इन्डोनेसिया रसियाबाट चाहिँ फोर फोर पर्सेन्ट त्यताबाट छ अनि बाँकी लगभग पन्ध्र बिस पर्सेन्ट नेपालीहरू छ ओके मोस्टली सबै बाहिरको बाहिरको अडियन्स चाहिँ एउटा किन मैले यो क्वेसन किन सोधिराखेको छु भने यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरू तपाईँको चाहिँ यो युट्युब अर्निङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कन्ट्रीले पनि फरक पार्छ नि होइन राम सर कन्ट्रीले जस्तो के अरे तपाईँको नेपालबाट भ्युवर्स गेन गर्नु र तपाईँको युनाइटेड स्टेटबाट भ्युवर्स गेन गर्नु तपाईँको चाहिँ युएस क्यानाडाबाट तपाईँको चाहिँ भ्युवर्स गेन गर्नुमा चाहिँ अर्निङमा पनि भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ सो द्याट है सो द्याट तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइक सकियो भने के बाहिरको अडियन्सलाई टार्गेट गरेर बाहिरको अडियन्सलाई टार्गेट गरेर युट्युबिङ गर्नु चाहिँ बेस्ट अप्सन हो जस्तो लाग्छ I think Ram sir right so तपाईँ अब गाउँमै नेपालको गाउँमा बसेर युएसको अडियन्सलाई तपाईँले टार्गेट गरेर युट्युबिङ गरिराख्नु भएको छ अमेजिङ <laughs> है सबैभन्दा मजा चाहिँ यही कुरामा हुन्छ कि अब चाहिँ नेपालको एउटा भनौँ न अब रिमोट एरियामा बसेर चाहिँ युनाइटेड स्टेटको अडियन्सहरू पाल्न सक्नु नै एकदम ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ <laughs> एकदम मलाई नि त्यो अमेजिङ कुरा चाहिँ त्यो छ क्या युट्युबको तपाईँको चाहिँ अमेजिङ कुरा चाहिँ ओके सो लाइक तपाईँसँग युट्युब जर्नी जुन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तपाईँसँग चाहिँ के के रिसोर्सेस थियो like lots of fancy camera laptop कस्तो के कस्तो थियो हाउ यु स्टार्टेड तपाईँको थोरै जर्नीमा चाहिँ जर्नी सुरु गर्ने स्टार्ट चाहिँ हामीले म फोनबाटै गरेको सामसङको नर्मल फोनबाट कि thirty two GB thirty two GB storage भएको चाहिँ टु जिबी ऱ्यामबाटै स्टार्ट गरेको जर्नी अहिले आएर चाहिँ अब क्यामेरा ल्यापटप सबै छ नि त सबै छ है ओके एडिट एडिट एडिटिङ कुन सफ्टवेयरबाट सुरु गर्नुभएको थियो एडिटिङ चाहिँ हामी टाइम मास्टरबाट सुरु गरेको थियौँ अहिले चाहिँ फिल्मरसम्म आइपुगेका छौँ <laughs> बिस्तारै बिस्तारै एडिटिङ लेभलहरू पनि बढ्दैछ अब काम गर्दै जाँदा केही कुराहरू प्लस पोइन्ट सिक्दै गइन्छ नि त के अरे काम गर्यो त्यही हो नि त काम गर्नुको मजा त्यही हो है एउटा सानो चाहिँ हो के अरे मोबाइलबाट काइन मास्टरबाट सुरु गरेर अब अहिले फिल्मबाट अब एडोबी प्रिमियर प्रोतिर जाने क्रममा चाहिँ अझै हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर एकदम द्याट्स अमेजिङ मैले चाहिँ अब सुरुमै गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ जुन कुरा पनि ह एकदम एकदम एकदम हजुर फिल्महरूमा चाहिँ लगभग राम्रै फिनिसिङ गर्न सिकिसकेको छु मैले चाहिँ ए हजुर हजुर कति हजुर कतिजना टिमहरू हुनुहुन्छ अथवा कसरी तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ थोरै सेयर गर्न मिल्छ सर हजुर काम चाहिँ हाम्रो टिममै हुन्छ अब मेनली मेनली चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली दाई हुनुहुन्छ अनि म छु अहिलेको मेन काम गर्ने चाहिँ हामी दुईजना छौँ प्लस भिडियोमा चाहिँ अब आमाहरू हुन्छ बुवाहरू हुन्छ अनि भाइ बहिनीहरू हुन्छ यसरी नै एउटा एज अ फ्यामिली मिलेर नै के अरे चाहिँ युट्युबिङ गरिरहनु भएको छ एकदम एकदम okay so exactly so uh, हामी अब फर्दर काम गर्ने क्रममा इज एन्ड एभ्री फिल्डमा लाइक तपाईँको युट्युबिङ होस् चाहे चाहिँ ब्लग एडसेन्सको काम होस् चाहे चाहिँ इ कमर्स साइटको होस् चाहे चाहिँ uh, तपाईँको चाहिँ ड्रप सिपिङको होस् एफिलिएट मार्केटिङको होस् हर सेक्टरको एट द इन्ड भनेको त मान्छेले रिजल्टकै लागि काम गर्ने हो नि त होइन सो लाइक युट्युबिङबाट नर्मल्ली काम गरेर अर्निङ गर्न सकिने थुप्रै तपाईँको माध्यमहरू हुन्छन् डेफिनेटली धेरै माध्यमहरू छन् जसमा अब युट्युब मोनि युट्युब मोनिटाइजेसन सबभन्दा फर्स्ट कुरा हो भने तपाईँको चाहिँ सुपर च्याटको अप्सनहरू छ युट्युबमा होइन अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको युट्युबबाट फेरि तपाईँको एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सकियो होइन तपाईँको जस्तो झन् तपाईँको आई <laughs> थिङ्क तपाईँको त्यत्रो निच तपाईँको त्यति धेरै अडियन्स छ सो द्याट uh, तपाईँले अब यो डिजी स्टोर अनि आई uh, थिङ्क तपाईँको चाहिँ यो क्लिक ब्याङ्क साइट्सहरूबाट चाहिँ तपाईँको एफिलिएट तपाईँको निच निचमा चाहिँ आधारित एफिलिएट मार्केटिङ पनि बेस्ट अप्सन भयो होइन अनि युट्युबिङबाट फेरि कोचिङ कन्सल्टिङ गरेर पनि गर्न सकिने अर्को फोर्थ अप्सन हुन्छ तपाईँको चाहिँ युट्युबबाट अर्निङ गर्न सकिने राम्रो अडियन्स बिल्ड भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ आफ्नै चाहिँ फिजिकल प्रडक्ट अथवा चाहिँ डिजिटल प्रडक्ट्स होइन तपाईँको यो किसिमको प्रडक्टहरू सेल गर्न सकिने अप्सनहरू पनि हुन्छ राइट सो स्पोन्सरसिप लगायत आफ्नो मर्चेन्डाइज भनौँ न आफूले आफ्नो मर्चेन्डाइज वाटेभर तपाईँको टी सर्ट्स कप्स तपाईँको चाहिँ अब ह्युज अडियन्स भइसके पछाडि त्यो कुराहरू पनि सेल गर्न सकिने अप्सनहरू पनि हुन्छ होइन अर्निङको लागि अर्को कुरा भनेको फेरि तपाईँको चाहिँ वेबसाइट बनाएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई आफ्नो ट्राफिकलाई तपाईँको चाहिँ वेबसाइटमा सेन्ड गर्ने अप्सनहरू पनि यी विभिन्न अप्सनहरू चाहिँ युट्युबिङ गरिसके पछाडिको अपर अपर्च्युनिटी हो राइट है राम सर सो मैले यो किन कभर गर्दैछु भन्दाखेरि at the end we work for तपाईँको चाहिँ रिजल्ट अनि त्यो रिजल्ट भनेको चाहिँ अर्निङ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ एट द इन्ड धेरै जसोको चाहना अहिले नर्मल्ली तपाईँले चाहिँ एभरेजमा कुन कुन वेज तपाईँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अनि हाउ मच युआर मेकिङ त यो म चाहिँ किन यो सेयर गर्दैछु भन्दाखेरि people can inspire from you भन्ने लाग्छ है सो द्याट कति जति अहिले कमाउनुहुन्छ नर्मल्ली युट्युबिङ गरेर मोनिटाइजेसनबाट मात्र छ अहिले नै ए हजुर हजुर स्पोन्सरसिपहरू चाहिँ आफूलाई मन नै लागेर मन बुझ्ने खालको स्पोन्सरसिप चाहिँ आएको छैन भनौँ ए ए ए नर्मल्ली अब आफ्नो स्पोन्सरसिप गर्नका लागि आफ्नो अडियन्सलाई सुइटेबल तपाईँको चाहिँ स्पोन्सरसिप पनि हुनु पऱ्यो है सो एभरेजमा अर्निङ चाहिँ कति कति डलर जति गर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँले पर मन्थ हाम्रो चाहिँ अर्निङकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पर मन्थ एभरेज कुरा गर्ने हो भने पन्ध्र सयदेखि दुई हजार डलरसम्म भइराखेको छ लगभग युट्युबबाट मोनिटाइजेसन गरेर अघि गर्न लागेको चाहिँ हाम्रो वान इयर जति भयो लगभग वान इयर जति भयो पर मन्थ भनेको तपाईँको चाहिँ पन्ध्र सय डलरदेखि दुई हजार dollar plus right it seems तपाईँको नेपाली भनेको त्यही डेढ लाखदेखि दुई लाख प्लस माथिको कुरा रह्यो होइन that's amazing so okay so तपाईँलाई फर्दर uh, अब यहाँ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ आई थिङ्क अहिले अरू साथीहरूले पनि तपाईँलाई क्वेसन्सहरू सोध्नेछन् uh, है तपाईँलाई केही क्वेसनहरू सोध्नेछन् सो नेक्स्ट प्लानिङ के छ नि के अरे राम सर तपाईँको नेक्स्ट प्लानिङ चाहिँ हाम्रो अब युट्युब नै हो प्लस uh, मैले चाहिँ अब एप्लिकेट दिँदैछु अब अमेजनबाट ए त्यही अडियन्सलाई टार्गेट गरेर लागि अब पनि कभर हजुर हजुर हाम्रो भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ अनि हाम्रो यो युट्युबको फ्यान बेसहरू चाहिँ अब फेसबुकतिर त्यताबाट पनि थोरै अर्निङ सोर्स त्यो अर्निङ सोर्स बढाउन नै हाम्रो मेन टार्गेट भनेको त्यही त हजुर that's great that's great so हाम्रो के अरे नयाँ व्यक्तिहरू जो चाहिँ युट्युब स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ नि एकदमै बेसिक लेभलबाट स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एज अ कसरी के सजेसन दिनुहुन्छ सर युट्युब स्टार्ट गर्नुको लागि चाहिँ म नेपालमा चाहिँ युट्युबबाट पनि करियर छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो त तपाईँले पोसिबिलिटी देखाइसक्नु भयो नि हजुर आफ्नै देशमा बसेर केही गरौँ भन्नेहरूको लागि चाहिँ त एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब सुरु सुरुवात गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो कसरी गरोस् भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँको केही लाइक कुनै छ नि केही छ त्यो त्यो टाइपको आइडिया सुरुवात गर्नुको लागि चाहिँ अब कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ अब युट्युबमा मेन भनेको भिडियो हाल्ने नि हो अब भिडियो चाहिँ कस्तो किसिमको हाल्ने भिडियोहरू पनि त धेरै टाइपको हुन्छ नि त अब नर्मल्ली हेर्ने हो भने पनि युट्युबमा चाहिँ एकदमै धेरै भिडियोहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ नि त अब आफूमा के छ आफूले के गर्न सकिन्छ अब आफूले बोलेर गर्न सकिन्छ अथवा काम गरेर देखाएर गर्न सकिन्छ अब आफ्नो कला के छ मेन भनेको आफ्नो कला के छ त्यही गर्ने नै त टिकटक सरी टिकटकमा पनि तपाईँको राम्रै आई थिङ्क फलोवर टिकटकमा पनि यो के अरे यो भिडियो तपाईँहरूले फाल्नुहुन्छ हजुर टिकटकमा पहिला चाहिँ हालिन्थ्यो अनि टिकटकबाट खासै त्यति हामीले मेन हेर्ने भनेको अर्निङ लाइन हो टिकटकबाट खासै अर्निङ नभएपछि चाहिँ त्यतातिर होइन अनि प्लस यता युट्युबमा काम गर्दा चाहिँ युट्युबबाट राम्रै सक्सेस मिल्यो अनि टिकटकतिर खासै भिडियो चाहिँ हालिन्छ बेला बेलामा तर टिकटकै लागि भनेर चाहिँ लागि परेको छैन ओके सो जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो मुना के अरे मिस हुनुहुन्छ हाम्रो एसएस ब्लग हुनुहुन्छ राधिका दुई तपाईँको चाहिँ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ सबभन्दा आफ्नो कला के छ भन्ने कुरा राम सरले जुन उठाउनु भयो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि युट्युब एज अ तपाईँको चाहिँ भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म हो होइन यो सोसल मिडिया जति पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा यिनीहरू भनेको इम्टी स्पेस हो नि त मान्छेले हामी हो के अरे मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फेसबुकले हो के अरे मान्छेलाई बिगाऱ्यो युट्युबले मान्छेलाई बिगाऱ्यो उसले हो के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिकटकले मान्छेलाई बिगाऱ्यो भन्छ नि तर ओभरअल यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्ट यो सोसल मिडिया ओभरअल चाहिँ आफैमा चाहिँ एउटा इम्टी स्पेस हो यो इम्टी स्पेसमा अब हो के अरे राम सर जस्तोले भिडियो हाल्ने हो होइन साइमन राई जस्तोले भिडियो हाल्ने हो अनि त्यस पछाडि हाम्रो हो के अरे राधिका दिदी जस्तो व्यक्तिले चाहिँ भिडियो हाल्ने हो हामीले आफ्नो भिडियोहरू हालिराख्दाखेरि कन्टेन्टहरू लेखिराख्दाखेरि प्रमोट गरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको कन्टेन्ट हामीले प्रमोट गरिराखेका छौँ त्यही नै अरूले देख्ने र त्यसले नै तपाईँको चाहिँ अडियन्समा चाहिँ डिफ्रेन्सेस ल्याउने हो फरक पार्ने हो होइन र अघि जुन राम सरले हजुर राम सरले भन्नुभयो जस्तै जस्तो आफूमा के कला छ त्यही कुरालाई चाहिँ युट्युबमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने हो जस्तो हाम्रो के अरे अघि हाम्रो जमुना हो के अरे बास्तोला बहिनी दिदीको नाम के पो अरे स्कोर्पियो <laughs> दिदी एकदम एकदम अब हो के अरे आफ्नो आर्टहरू छ भने आर्टहरू देखाउने भयो अथवा चाहिँ आफूले चाहिँ टिचिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यही टिचिङसँग रिलेट काम गर्नु पर्यो होइन अनि त्यस्तै अन्य अन्य अब के अरे स्किल्सहरू छ भने चाहिँ त्यही स्किल बेसमा चाहिँ रेगुलरली काम गर्नु पर्यो त्यही होइन त राम सर हजुर अब कसैको कला गीत गाउने हुन्छ कसैको डान्स गर्ने हुन्छ हजुर कसैले अरूलाई बोली बोलीले प्रभाव पारेर चाहिँ एउटा स्थानमा सक्ने कला हुन्छ कसैमा त्यो आफूभित्र जे छ त्यही प्रस्तुत गरेर चाहिँ युट्युबमा सब गर्न सकिन्छ अनि फेरि यो के अरे युट्युबको अल्गोरिदम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब राम सरले त अब मजाले बु बुझ्नुभएको छ एक्सपिरियन्स पनि गर्नुभएको छ आज चाहिँ यो के अरे चाहिँ सिङ्गिङ गरेको भिडियो हाल्ने अर्को पटक डान्सिङ गरेको अर्को पटक चाहिँ पढाएको त्यो त्यसरी चाहिँ तपाईँको अडियन्स चाहिँ बिल्ड हुँदैन है तपाईँले रेगुलर बेसिसमा जुन निचमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ नि लाइक तपाईँले सिङ्गिङ गरेर चाहिँ बढाउनुहुन्छ भने एभ्री एभ्री टाइम तपाईँको भिडियो चाहिँ सिङ्गिङ बेस हुनु पऱ्यो राइट अनि तपाईँले टिचिङ टिचिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एभ्री टाइम तपाईँको भिडियोमा चाहिँ टिचिङ बेस्ड तपाईँको चाहिँ कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो होइन अनि सो यसरी बढाउँदाखेरि चाहिँ युट्युबमा चाहिँ तपाईँको अडियन्स चाहिँ सधैँ रहिराख्छ अनि ग्रोथ चाहिँ हाई आउँछ होइन त राम सर हजुर एकदम ओके सो एनिथिङ तपाईँबाट तपाईँबाट केही सेयर गर्न चाहनुभएको केही कुराहरू राम सर छुटेको कुराहरू म चाहिँ त्यही भन्छु अब युट्युबमा नयाँमा नयाँ जुन चाहिँ युट्युबमा सक्सेस पाउन चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ अब आफूभित्रको कला सिक्नु पऱ्यो मेन भनेको चाहिँ आफूले के गर्न सकिन्छ अडियन्सलाई के दिन सकिन्छ नै मेन कुरा हो युट्युबमा चाहिँ एकदम अनि कन्टिन्यू रेगुलर काम गर्यो भने चाहिँ युट्युबमा सक्सेस अवश्य मिल्छ अब ढिला मिल्न सक्छ तर अवश्य चाहिँ स्योर मिल्छ आफूले काम गर्न थाल्नु पर्छ मेन भनेको ओके सो म केही क्वेसन ऱ्यापिड क्वेसनहरू सोध्न चाहेँ तपाईँलाई तपाईँको तपाईँको कोही कोही मेन्टर एनी मेन्टर तपाईँको कोही मेन्टर मेरो मेन्टर मेन्टर नै भनेर त्यस्तो नै स्पेसल कोही छैन ओके अहिलेसम्म छैन थ okay thank you so which book do you like most कुनै बुक पढ्नुभएको छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले धेरै इन्सपायर गरेको छ त अरूलाई रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ एनी बुक्स मैले चाहिँ बुक एउटा सोइन भट्टराईको साया भन्ने पढाएको थिएँ <laughs> ए तपाईँ भनेपछि लभ स्टोरी बेसमा थियो कि अनि अर्को चाहिँ अमर नेउपानेको सेतो झन्डै भन्ने पढाएको थिएँ ओके सो नोभल त्यो चाहिँ मन पर्यो तपाईँलाई ओके सो स्टिल पनि तपाईँको अब तपाईँ ग्रोइङ फेजमा नै हुनुहुन्छ होइन ग्रोथ गर्ने क्रममा नै हुनुहुन्छ अनि uh, तपाईँ चाहिँ uh, कहाँसम्म कुनै एउटा कुनै प्लान बनाउनु भएको छ म चाहिँ यही लेभलमा पुग्छु भन्ने कुनै केही uh, चाहिँ हुन्छ नि <laughs> लक्ष्य बिनाको मान्छे हुन्न भनिन्छ नि त अब हाम्रो सुरु सुरु युट्युब सुरुवात गर्दा हाम्रो टार्गेट भनेको वान के थियो त्यसपछि अब टेन के हुँदै हन्ड्रेड केसम्म अब सिल्भर किलोमिटर ल्याउने भन्ने टार्गेट रह्यो अब त्यसपछि वान वान मिलियन टार्गेट थियो टार्गेट भन्ने कुरा बढ्दै जान्छ जति आफ्नो सक्सेसले गयो त्योभन्दा हाई एक्सपेक्ट भनेको जस्तो पनि गर्छ र गर्नु पनि पर्छ अहिले चाहिँ हामी सिक्स मिलियनको हजुर सिक्स मिलियनको उसमा छौँ अब चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि त नेपालमा डायमन्ड प्ले बटन पनि आइरहेको छैन अझैसम्म अब फर्स्ट डायमन्ड प्ले बटन आफूले ल्याउनु पाइयो भन्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ that's great that's great first diamond button That's amazing. So, um, के छ अपकमिङ डेजमा uh, हो के अरे अरू व्यक्तिहरूलाई पनि अब आफूले त अपर्च्युनिटी ग्राप गरिरहेछ होइन पैसा पनि राम्रै कमाइरहेछ यो साइडबाट सो नेक्स्ट लाइक यो सम्बन्धी म केही सिकाउँछु भन्ने पनि केही uh, तपाईँको चाहना छ कि यु नो हो के अरे राम सर मैले तपाईँले पहिला पनि सेयर गरेको जस्तो लाग्छ हामीले हो के अरे चाहिँ हामीले म यहाँ पनि तपाईँलाई सेयर गर्छु नर्मल्ली युट्युबिङ जो एकदम बेसिक लेभलबाट गर्न चाहनु भएको साथीहरूलाई हामीले business uh, business multiversity dot com भन्ने साइट छ यहाँ गएर एकदमै युट्युबिङको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसिक टु एडभान्स अब यो त हाम्रो नर्मल्ली इन्टरभ्यू सेसन एक्सपिरियन्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू के कस्तो रह्यो त्यो विषयमा सेयर गर्ने हो तर ओभरअल यहाँ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल धेरै कुराहरू छ नि त युट्युबिङभित्रै गर्नुपर्ने कुराहरू पनि है सर जस्तो Ah, यो यो हाम्रो के अरे युट्युबसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ हो जस्तो अब च्यानल क्रिएट कसरी गर्ने कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्क्रिप्सन राख्ने कसरी चाहिँ तपाईँको आर्टहरू च्यानल आर्टहरू क्रिएट गर्ने कसरी युट्युबलाई भेरिफाई गर्ने कसरी चाहिँ हो के अरे च्यानल नेम राख्ने कसरी चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने कसरी कमेन्ट्स म्यानेज गर्ने कसरी प्लेलिस्ट क्रिएट गर्ने कसरी चाहिँ सब टाइटल राख्ने कसरी चाहिँ मोनिटाइजेसनको लागि चाहिँ मोनिटाइजेसन चाहिँ ल्याउने अनि त्यस पछाडि यी यावत कुराहरू चाहिँ के अरे योभित्र धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट एकदम बेसिक लेभलबाट सिक्न चाहनेहरूको लागि डेफिनेटली हामीले मल्टिभर्सिटीमा तपाईँको यो ट्रेनिङ पनि हामीले चाहिँ डिजाइन गरिसकेका छौँ होप यो यो अझ युट्युब सम्बन्धी ट्रेनिङ दिनका लागि अपकमिङ डेजमा बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा हाम्रो राम सर पनि आउनुहुन्छ <laughs> के छ तपाईँको इच्छा छ अरूलाई पनि यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न पायो भन्ने त्यो टाइपको इच्छा चाहिँ छ तपाईँसँग कि अथवा अहिले चाहिँ होइन म आफै मात्र काम कन्टिन्यू गर्दै जाउँ भन्ने के छ हुन्छ अपकमिङ डेजमा हामी त्यो साइटमा पनि मल्टिभर्सिटी मल्टिभर्सिटी एकदमै प्योरली तपाईँको जो इन्स्ट्रक्टर बन्न चाहन्छ उहाँहरूलाई फ्रीमा फ्री अफ कस्ट कुनै पनि मल्टिभर्सिटीले कस्ट लिँदैन होस्टिङ डोमेन एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा कुनै पनि कस्ट लिँदैन हो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ एज अ ट्रेनर जोडिन पाऊँ है राम सर हुन्छ अब हाम्रो टाइम पनि लगभग लगभग भयो अब हाम्रो अडियन्सतर्फ जाउँ हाम्रो अडियन्समा कोही छ रे ह्यान्ड रेज गरेर अथवा चाहिँ चाहिँ तपाईँहरूले टक्क आफूलाई लागेको युट्युब सम्बन्धी कुनै क्वेसन्सहरू लागेको क्वेसन्स चाहिँ तपाईँहरूले सोध्न सोध्नुहोस् भन्न चाहन्छु five five to ten minutes अब हामीसँग टाइम हुन्छ है आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू त्यसपछि आफूले सिक्न चाहेको कुराहरू युट्युब सम्बन्धी कसरी अर्निङ कसरी गर्नेदेखि लिएर कसरी बढाउने होइन अडियन्स कसरी बढाउने यो सबैले जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई पर्सनली मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ मेसेन्जरमा डेफिनेटली फेरि इन्स्ट्यान्टली तपाईँले रिप्लाई गर्नुहुन्छ कि that's the great great thing है तपाईँको हाम्रो हजुर क्वेसन्स हाम्रो एसएस भ्लग सरले उठाउनु भयो जस्तो लाग्यो प्लिज तपाईँको क्वेसन राखिदिनु होला हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान सबैलाई गुड इभिनिङ होइन अनि राम दाईलाई पनि स्वागत छ यो सेसनमा मलाई चाहिँ के क्वेसन सोध्न मन थियो भन्दा भ्लगरको लागि केही टिप्स र ट्रिक्स दिन मिल्छ भने यसो सेयर गरिदिनुहोस् राम दाई हजुर ब्लगको बारेमा कुरा गर्नु भयो हाम्रो चाहिँ एसएल ब्लग भाइले सायद उहाँले पनि ब्लग बनाउनु उहाँले पनि ब्लग बनाउनुहुन्छ होला नेपालमा यस्तो छ ब्लगिङ चाहिँ नेपालमा लगभग एभरेजमा हेर्ने भने चाहिँ नेपालमा हुन्छ नि त क्याटेगोरी भनेको चाहिँ ब्लगमा एकदमै धेरै भिडियो छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने आफू जहाँ जसरी जान्छ नि त मान्छेले त्यो चाहिँ ब्लग बनाएर अपलोड गरिरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले युनिक कन्टेन्टहरू पायौँ अथवा भनौँ न नयाँ तरिकाले भ्लग गर्ने सुरुवात गऱ्यौँ भने चाहिँ अवश्य सक्सेस हुन्छ छिटै नै सक्सेस हुन्छ धेरै अहिले प्रिदेव जोशीको सक्सेस स्टोरी सुन्नुभयो होला सबैजनाले हेर्नुभयो होला प्रिदेव जोशीको भनौँ न उहाँ पनि सानो फेजबाट सुरु गरेर मैले कार किन्ने कुरा होइन नर्मल त त last time last time I was sharing तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छे साइकल साइकल एज अ साइकलबाट युट्युब सुरु गऱ्यो बाइक किन्यो होइन अनि बाइकबाट चाहिँ के अरे कारमा पुग्यो होइन द्याट द्याट इज ग्रेट है एकदम यो प्लेटफर्म <coughs> जसले चाहिँ सरी युज गर्न जानेछ नि साँच्चै मजाले युज गराएछन् क्या राम सर है एकदम amazing. द्याट्स अमेजिङ हजुर त्यही भ्लगिङमा चाहिँ राम्रो छ त्यो नेपालमा चाहिँ अब हरेकले हेर्न खोज्छ कि कस्तो लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेहरूले चाहिँ हेर्न खोजेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युनिक तरिकाले गर्न सक्यो भने चाहिँ भ्लगमा एकदमै धेरै राम्रो छ हाम्रो एसएस भ्लगलाई तपाईँको मैले अब च्यानल त हेरेको छैन सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म पनि केही थप्न चाहेँ त राम सर अब सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ युट्युबमा जानु अगाडि कि त आफूले हो के अरे युट्युबमा प्रेजेन्ट गर्ने कन्टेन्टमा राम्रो हुनु पऱ्यो कि त हो के अरे आफूले त्यसलाई भिडियो बनाउने स्किल्स राम्रो हुनुपर्छ है जस्तो हो के अरे तपाईँले राम्रो हो के अरे भिडियोको चाहिँ तपाईँ एडिट गर्न जान्नु पऱ्यो होइन राम्रो एडिटकै होइन विभिन्न कुराहरूलाई खेलाउन जान्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि युट्युब के अरे भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै इन्टरटेनिङ हुनु हुनु पऱ्यो है पहिलो कुरा अनि अर्को भनेको चाहिँ अब थम्नेलहरू पनि हो के अरे राम्रोसँग चाहिँ तपाईँले डिजाइन गरेर चाहिँ राख्न जान्नु पर्यो थम्नेलले पनि धेरै प्रभाव पार्छ नि होइन राम सर मेनली भनेको चाहिँ थम्नेल नै भनौँ न कन्टेन्ट चाहिँ चाहियो तर पनि थम्नेलले चाहिँ धेरै फरक पार्छ युट्युबमा चाहिँ सो थम्नेल थम्नेल चाहिँ युनिक बनाउने अनि त्यो एट्र्याक्सन होस् न मान्छेलाई क्लिक गरौँ गरौँ लाग्यो कि थम्नेल त्यस्तो भयो भने चाहिँ फर्स्ट भिडियो भाइरल हुन चाहिँ भाइरल हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न फर्स्ट भिडियो कति महिनामा तपाईँको भाइरल भएको थियो हाम्रो फर्स्ट भिडियो चाहिँ लगभग सात महिनामा चाहिँ भाइरल भएको थियो सुरुमा सुरुमै हो के अरे धेरै धेरै भ्युवर्स आउन थाल्यो कि लाइक एक हजार दुई सय त्यसरी सुरु भएको कि अथवा सुरुमै लाखौँमा पुगेको कस कस्तो थियो तपाईँको अन द जर्नीमा चाहिँ हजुर फर्स्ट भाइरल भिडियो भनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अपलोड गरेको लगभग सात आठ महिनापछि चाहिँ फर्स्टमा हामीले तिस चालिस हजार जति भ्युज देख्यौँ कि त्यो भिडियो हामीले हेरे हामीले त्यो चेक गरिराखेको थिएन भाइरल नभएको उसले अब साथै चेक गर्ने कुरा पनि हुँदैन भिडियो भिडियो कन्टिन्युली हालिराखेको चालिस हजार पुगेपछि बल्ल देखियो क्या त्यो भिडियो पछि नोटिस गरियो भ्युज आएपछि सुरु सुरुकै अब सुरुकै भिडियोजहरूमा त अब त्यति धेरै भ्युवर्स त आई थिङ्क गएन होला सुरुमा चाहिँ अब के अरे दुई सय चार सय पाँच सय अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब बढ्दै बढ्दै बढ्दै माथि गयो होइन त सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ फर्स्ट अब भिडियो भाइरल हुन चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ त्यस पछाडि फेरि एउटा भिडियो माथि पिकअप लिए पछाडि चाहिँ कन्टिन्युसली अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ हाम्रो आई थिङ्क केही टिप्स भन्नुभएको थियो र हाम्रो चाहिँ एसएस ब्लगले जो भाइ हुनुहुन्छ होला आई थिङ्क उहाँले चाहिँ आई थिङ्क केही कुराहरू पाउनु पाउनुभयो होला स्किल्स हजुर हजुर म हजुर ओ के अरे यस डेफिनेटली के अरे म्यासेज गर्नु होला अनि त्यस पछाडि आएर मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने आफ्नो स्किल्समा चाहिँ अलिकति के अरे फोकस्ड गर्नु होला हाम्रो ल हामी हाम्रो के अरे सन्तोष सरले पनि ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ हाम्रो मुना श्रेष्ठ <coughs> मिसले पनि चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ है हाम्रो मुना मिसलाई टाइम दिए गुड इभिनिङ मुना मिस तपाईँको क्वेसन्स राख्नुहोस् प्लिज गुड इभिनिङ सबैलाई मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरले अघि राख्नु भएको थियो नि एउटै कन्टेन्ट हुनुपर्छ जहिले पनि जस्तै सिङ्गिङमा छ सिङ्गिङ मात्रै हुनु पऱ्यो डान्सिङमा छ भने डान्सिङ मात्रै हुनु पऱ्यो भन्नु थियो नि त्यस्तै मैले आजसम्म भ्लगहरू पनि गराएको छैन मेरो युट्युबमा कुनै पेज पनि छैन होइन त्यसलाई चाहिँ के मेरोदेखि अब जस्तै डेली भ्लगहरू जे पनि हुन्छ नि त त्यसको त अब म आज नाचेको छु भने त्यही नाचेकै भिडियो राखिरहेको हुन्छ होइन मैले आज उनीहरूको भिडियो राखिरहेको हुन्छ होइन त्यसको लागि जस्तै अब के चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी लग्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ आई मिन हुन्छ त्यो भ्लग भयो नि त त्यो त्यो चाहिँ कुनै कन्टेन्ट त्यस्तो कन्टेन्ट भन्ने होइन अब त्यसलाई इन्टरटेनमेन्ट त भयो इन्टरटेनको बेसिसमा भयो त्यो चाहिँ होइन पक्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने मेरो क्वेसन हो प्लिज केही भनिदिनु होला धन्यवाद हजुर ओके रे हाम्रो Ram sir I think Ram सरलाई यो क्वेसन हो मुनामिस राम सर हजुर मुनामिसको मैले क्वेसन चाहिँ बुझेँ भने भनेको चाहिँ मैले केही अब जुन काम गर्छु त्यसलाई भ्लगको रूपमा चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने क्वेसन गर्नुभयो उहाँले चाहिँ एक्ज्याक्टली हजुर यस्तो हुन्छ मुनाइस के हुन्छ भने युट्युबमा चाहिँ हजुरले भने जस्तो भिडियो चाहिँ दिनमै हजारौँ लाखौँ अपलोड भएको हुन्छ होइन के हुन्छ भने अब आफ्नो त सुरुमा त अडियन्स हुँदैन फ्यान बेस हुँदैन अनि के हुन्छ भने अब भिडियो त यस्तो धेरै हुन्छ नि त अब के को लागि हेर्ने भन्ने पनि हुन्छ क्या मान्छेहरूलाई अब तपाईँले पनि नयाँ युट्युबमा गएर भिडियो हेर्दा चाहिँ अब कस्तो भिडियो हेर्नुहुन्छ नयाँ बिल्कुल नयाँ भिडियो आयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले हेर्न गाह्रै हुन्छ कि यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा छुट्टै कन्टेन्ट बनाएर अब जस्तै डेली भ्लग बनाउनुहुन्छ भने पनि युनिक तरिकाले अरूले त्यस्तो नगरेको युनिक भयो भने चाहिँ अब युनिकनेस आउनु पर्यो होइन त राम सर मुनामिस के अरे तपाईँले के गर्नुहुन्छ मुनामिस अहिले मैले अहिले चाहिँ म अहिले युरोप छु मैले मलाई मेरो खाली टाइम अलिकति भए पनि केही युज गरौँ न भनेर म चाहिँ अहिले काम यहाँ चाहिँ म थोरै भन्छु है हजुर अगाडि बढ्नुहोस् भन्नु त मुनामिस त युरोप हुनुहुन्छ अब युरोपमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने अब डेली लाइफ भ्लग भन्दा पनि त्यसलाई नै युनिक आयो ल्यायो कि अब जस्तै युरोपमा म कसरी अगाडि बढिरहेको छु युरोप आउँदा चाहिँ के कस्तो प्रोसेसहरू गर्नु पर्यो अब युरोपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ युरोपमा के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यस्तो खालको थोरै कन्टेन्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ अहिले हाई चान्स हुन्छ क्या त्यो मान्छेको अडियन्सहरू धेरै आउने चान्स हुन्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली um, अब के अरे अब ओके के अरे हाम्रो राम सरले भन्नुभएको जस्तै डेफिनेटली uh, तपाईँको चाहिँ अब अडियन्सलाई क्याच गरिराख्नका लागि चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि युनिकनेस uh, अघि जुन राम सरले भन्नु युनिकनेस हुनै पऱ्यो अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब लाइक तपाईँले त्यो कन्ट्री कस्तो छ होइन त्यहाँको के अरे चाहिँ तपाईँले त्यो पनि देखाउन सक्ने भयो होइन अनि लाइक अरू अरू अरू अरू पनि केही हो के अरे च्यानलहरू छ जसको जहाँबाट तपाईँले केही आइडियाहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले लाइक नेपाली अब त्यो अडियन्स फेरि तपाईँले कुन अडियन्सलाई टार्गेट गर्ने हो भन्ने पनि हो नेपालीहरूलाई टार्गेट गर्ने हो कि अथवा चाहिँ अरू अडियन्सलाई टार्गेट गर्ने हो भन्ने पनि त भयो नि होइन राम सर सो मुनाभित्र चाहिँ मलाई पर्सनल्ली मेसेज गर्नु होला मेसेन्जरमा म चाहिँ तपाईँलाई एउटा युनिक कन्टेन्टको आइडिया दिन्छु सो ठिक छ मैले चाहिँ हजुर मेसेन्जर गर्यो हजुर हजुर हजुर एकदम हजुरको फुल नेम चाहिँ के थियो होला मलाई हजुरले लिङ्क पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हजुर फेसबुक हजुर मेरो चाहिँ राम अधिकारी छ फेसबुकमा सर पनि त्यो म्युचुअल हाम्रो के अरे आई थिङ्क राधिका दिदीले पनि के अरे एभाइलेबल गराउनुहुन्छ सो तपाईँले चाहिँ ओभरअल चाहिँ अब अडियन्स सबभन्दा फर्स्टमा भनेको अडियन्स पिक गर्नु पर्यो नेपाली अडियन्स अडियन्समा लाने कि अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल अडियन्समा लाने भन्ने कुरा भयो पहिलो कुरा अनि त्यस पछाडि अब नेपाली अडियन्सलाई लाने हो भने चाहिँ अब त्यही अनुसारको अब नेपालीलाई अब तपाईँको चाहिँ फोकस्ड गरेर अब नेपालीहरू अब तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ अब त्यो देश जानको लागि नेपालीहरूले के के गर्नुपर्छदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको कस्तो बास के अरे बसोबास स्वास्थ्यदेखि लिएर अथवा चाहिँ हो के अरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ इन्भा इन्भाइरोमेन्टहरू कस्तो छ होइन के डिफ्रेन्ट यो विभिन्न तपाईँले चाहिँ क्याटेगोरी क्याटेगोरी बनाएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युब करियर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र यसको लागि राम सरले पनि तपाईँलाई भनिसक्नुभयो पर्सनल्ली पनि म तपाईँलाई चाहिँ गाइडेन्स गर्छु भनेर तपाईँलाई भन्नुभयो आई थिङ्क लेटर अन हामी के अरे चाहिँ च्याटमा पनि कुरा गर्नेछौँ मुना मिस हुन्छ हस् धेरै धेरै हजुरको लागि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई र हाम्रो अघिदेखि हाम्रो राधिकाले नै एड्रेस गर्नुभएको छ अब म अलिकति सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चक्र जोशी जीबाट चाहिँ केही बुझ्न चाहन्छु सोध्न आई थिङ्क उहाँ सोध्नको लागि तयार हुनुहुन्छ होला Chakra Joshi sir good evening good evening सबैलाई होइन त अनि पछि मेरो क्वेसन त के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ भ्युज भनेको एकदमै राम्रो छ होइन अनि पहिलाको त डाउन त डाउनै छ तर भ्युज राम्रै छ तर आरपिएम चाहिँ एकदमै लो के पहिला चाहिँ जिरो पोइन्ट बिसको थियो च्यानलकै आरपिएम अहिले चाहिँ जिरो पोइन्ट दसमा झरेको एक्कासी अनि मैले सुनेअनुसार सुनेअनुसार चाहिँ च्यानलको भ्युज चाहिँ डाउन आरपिएम चाहिँ जति लामो लेन्थ हुन्छ भिडियोको त्यति धेरै चाहिँ आर आरपिएम धेरै हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ तर चाहिँ मेरो जिरो दस मिनटको भिडियोमा चाहिँ जिरो पोइन्ट बिसको आरपिएम आउने तर चाहिँ यो एक घन्टाको भिडियो मैले हालेर ट्राई गरेँ त्यसमा चाहिँ जिरो पोइन्ट सात भयो जिरो पोइन्ट दसको मात्रै आरपी नआउने त्यो किन होला ओके हाम्रो राम सर हजुर यस्तो हुन्छ आरपिएम भनेको चाहिँ अर्निङको मेन एउटा पक्ष हो आरपिएम भनेको चाहिँ अब आरपिएम भनेको चाहिँ थाहा होला सबैजनालाई अब हजार युट्युबले चाहिँ हजार भ्युजमा अब एउटा कुनै भिडियोमा हजार भ्युज आयो भने चाहिँ कति रुपियाँ दिने त कति डलर दिने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसलाई नै आरपिएम भनिन्छ होइन अब चक्र चक्र जोशीले भने जस्तो एक घन्टाको भिडियो हाल्दा चाहिँ RPM zero point ten dollar हुने त्यसपछि चार पाँच मिनटको भिडियो हाल्दा चाहिँ zero point two five zero point two seven dollar हुने भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो त हजुरले यस्तो हुन्छ हजुरको अडियन्स कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ मेन भनेको प्लस हजुरको क्याटा क्याटागोरीले आरपिएमलाई धेरै फरक पार्छ अनि प्लस एक घन्टाको भिडियो हाल्दैमा आरपिएम बढ्ने भन्ने हुँदैन र अडियन्स रिटेन्सन कति छ मान्छेले कतिसम्म वाच गरे एभरेज वाच टाइमदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ आरटिएमको लागि एक घन्टाको भिडियो हाल्दा मान्छेले एभरेजमा पनि पचास साठी सेकेन्ड भन्दा हेरेनन् अथवा एक घन्टाको भिडियो कसैले एक घन्टा हेर्ने कसैले क्लिक गरेर अनि स्किप गर्ने भयो भने चाहिँ आरपिएम एकदमै धेरै घट्छ तिन मिनटको तिन मिनटको भिडियो हाल्दा चाहिँ मान्छेले एभरेजमा पनि एक दुई मिनट हेऱ्यो भने चाहिँ आरपिएम एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ प्लस यता मान्छे क्लिक गरेर स्किप गऱ्यो भने चाहिँ आरपिएम घट्ने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ त्यस कारणले गर्दा एक घन्टाको भिडियो हाल्दा चाहिँ अडियन्स टेन्सन छैन भने चाहिँ आरपिएम एकदम धेरै लो हुन्छ यो चाहिँ युट्युबको एल्गोरिथम नै यही हो ए बुझ्नुभयो नि हुन्छ हुन्छ हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि धन्यवाद अब हाम्रो के अरे राधिका दिदी त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ अन हुनुहुन्छ हामी म युरोप आएको फेरि भएको छैन म नेपालमै हुँदा पनि हाम्रो साइमन भाइसँग एकदम कनेक्टेड थिएँ म बिजनेसमा एकदम इन्ट्रेस्टेड तर पनि इन्ट्रेस्टेड छु ड्राइभ हान्न चाहिँ नसक्या हो कि सक्या हो थाहा छैन अझ बिस्तारै बिस्तारै हान्दैछु है अनि यो अहिले हाम्रो बसाइ चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो हुने मैले महसुस गरेको छु त्यसमा चाहिँ हाम्रो युट्युब सम्बन्धी हाम्रो राम जुन आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हामीले पनि युट्युबमा आफ्नो परिवेश सुरु गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब कुन ठाउँ कसको लागि भन्ने पनि हुन्छ अब एउटै ठाउँ सबैको लागि हुन्छ भन्ने हुन्छ हाम्रो कम्फोर्ट जोनमा पर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ होइन अब लाग्छ हामीलाई कता कता लाग्छ अब ठिक छ अब यु क्यान डु इट होइन युट्युबबाट पनि हामीले केही गर्न सकिन्छ मलाई लाग्यो त्यसमा एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो राम सरले हामीलाई यदि हामी युट्युबमा हाम्रो करियर डेभलप गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि स्टेप बाई स्टेप गाइड है हामी किनभने we are starting from the very beginning exactly अनि किनभने हामीले भिडियो क्रिएट गर्ने कन्टेन्ट चुज गर्ने कस्तो खालको कन्टेन्ट हाल्ने भने त्यो त हाम्रो क्यापेसिटी हेर्छ तपाईँले जुन गाइड गर्नुभयो त्यो अनुसार हाम्रो कन्टेन्टमा त हामीले नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन कुन कन्टेन्ट राख्ने भनेर त्यसमा चाहिँ हजुरले अब स्टार्टिङ एकदमै इनिसियल फेज चाहिँ तपाईँले स्टेप बाई स्टेप गाइड हामीलाई गर्नुभयो भने हामी एकदम आभारी हुनेछौँ किनभने हजुरले अघि जसरी भन्नुभयो म खासै मेरो मेट्रिक कोही छैन भन्दाखेरि तपाईँलाई आफूलाई मेन्टेन हुन मन लागेको छ कि तपाईँको त भएन तपाईँ आफूलाई हुन मन लागेको छ कि छैन है त्यो त्यो भइदिनु भयो भने अब भोलिको दिनमा फेरि तपाईँलाई क्वेसन आउनु सक्छ होइन त्यसको तपाईँ कसैको मेन्टर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ भाइले क्वेसन गर्छ भने मलाई टरिङ गर्छु भनेर भन्दा पनि त्यस्तै लाइफमा चाहिँ आनन्द आउँछ नि त होइन त्यसैले स्टेप बाई स्टेप गाइड हामीलाई गरिदिनु होला तपाईँले है त्यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्लस अब जान्ने परिस्थिति पनि कुरा धेरै नै छ होइन क्वेसन छ अब किनभने काम गर्दै कति बल्ल आउने हो क्वेसनहरू सोध्ने अब अहिले भर्खर त हामी केही पनि गरेको छैन हामीलाई जब हामी डाइल हामी बल्ल आउने हो कि क्वेसनहरू अनि नलेजहरू कति जान्नुपर्छ भन्ने कुरा अनि भ्युवर्सहरूको कुरा मलाई सबभन्दा पहिला भ्युवर्सहरूको बारेमा सोध्न मन लाग्यो यो भ्युवर्सहरू अब जस्तो हाम्रो नेपालको भ्युवर्सहरूबाट हामीलाई धेरै इन्कम हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिल्यैबाट सुनेको थिएँ सारा भाइबाट अथवा अन्य अरूहरूबाट सुने कुन ठाउँको भ्युवर्सबाट हामीलाई सबभन्दा धेरै पैसा आउँछ कुन ठाउँको हजुर हजुर नेपालबाट के हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ धेरै भ्युज आयो भने पनि एडहरू चाहिँ अलिक कम नै गर्छ नेपालमा एड चाहिँ अलिक कम नै छ भनौँ न अनि एडको रेट पनि कम छ कि अब जस्तै जस्तै युएसमा चाहिँ डलरको रेट हाई छ उता इन्कम पनि त्यस्तै छ एक्स खर्च पनि त्यस्तै हुन्छ नि त उहाँ चाहिँ अब युट्युबमा चाहिँ मेन भनेको अब एडभर्टाइजमेन्ट नै हो युट्युबले दिने भनेको एडभर्टाइजमेन्टबाटै अर्निङ हुने हो अब नेपाल नेपालमा एउटा कुनै कम्पनीले एड गर्यो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब तर कम नै छ नि त पैसाको भ्यालु कम छ युनाइटेड स्टेटमा अब डलरको भ्यालु चाहिँ हाई छ नेपालबाट रेट कम आउने हामीलाई पे कम हुने कारण चाहिँ त्यो होइन विज्ञापनबाटै आउने हो विज्ञापनको विज्ञापन पनि कम हुने र विज्ञापनको रेट पनि कम हुने भएको हुनाले हजुर युएसबाट थोरै भ्युज आयो भने पनि अर्निङ चाहिँ राम्रो हुन्छ के सो त्यो कारण हुन्छ त्यसको मेरो कति धेरै क्वेसन छैन क्वेसन छैन यति नै हो अब अब हामी यहाँ त्यो फिल्डभित्र हामी जायो भनेपछि धेरै नै क्वेसन आउँछ हामीले हजुरलाई चाहिँ धेरै दुःख दिनेछौँ त्यही भएको हुनाले स्टेप बाई स्टेप हामीलाई गाइड गरिदिन्छ मेरो अर्थ त्यही नै हो होइन हजुर एकदम एकदम okay so thank you so much Radhika त्यसलाई जियोग्राफिकल्ली चाहिँ हो त्यसरी के अरे अर्निङमा चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने कुरा आई थिङ्क तपाईँले बुझ्नुभयो ठिक छ हामी पछाडि पनि त्यो विषयमा डिस्कस गर्ने आई थिङ्क हाम्रो अब सेसन पनि हामी एन्ड गर्छौँ जस्तो लागेको छ अब हाम्रो समिरा दिदीको केही छ सोध्नुपर्ने <laughs> समिरा दिदी समिरा दिदीको केही छ सोध्नुपर्ने हाम्रो आई थिङ्क अब time thank you so much ल तपाईँलाई तपाईँलाई पनि हाम्रो के अरे एसएस भ्लगले फेरि पनि उठाउनु भएको हो अब लास्ट लास्ट क्वेसन मैले चाहिँ होइन के अरे के क्वेसन सोध्न चाहन्छु भन्दा म जस्तो बिगिनरलाई के भन्न के भनिदिनु राम्रो चाहिँ त्यही हो अब धेरैसँग उस गरिदिन्छ होइन अब के गरेकोसँग त्यस्तै धेरै हिट खाइरहन्छ त्यही हो कि beginner by step by step कसरी जाने के गर्ने त्यही सिकाइदिनु पर्यो त्यही हो ए अपडेट रहनुहोस् के अरे पर्सनल्ली पनि हो के अरे म्यासेज गर्नुहोस् हाम्रो राम सर अलवेज हुनुहुन्छ बिसाइड द्याट सो तपाईँले मजाले त्यो विषयमा गाइडेन्स ट्युटोरियल्स तपाईँले पाउनुहुन्छ हाम के अरे हाम्रो तपाईँको चाहिँ रेकर्डेडमा पनि ट्रेनिङ हुन्छ यसरी हामी लाइभ फेस टु फेस पनि ट्रेनिङ हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि किप तपाईँ चाहिँ किप इन टच है सर है तपाईँको चाहिँ किप इन टचमा चाहिँ रहिराख्न जरुरी छ अनि मात्र धेरै कुराहरू सिकिन्छ होइन त राम सर त्यही नै हो है एकदम एकदम यो छोटो समयमा अब धेरै बेसिक नलेज नै हुन्छ केही स्टार्टिङ गर्ने स्टार्टिङदेखि नै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब पर्सनली म्यासेज गर्नुहोस् अथवा हामी ग्रुप बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ अथवा भिडियोहरू बनाएर नै गरौँला त्यसको लागि चाहिँ केही समस्या भएन तपाईँहरूलाई परेको समस्याहरू चाहिँ भनिदिनुहोस् हामीले चाहिँ सहयोग गर्न रेडी छौँ क्या जुन टाइममा पनि आज यति नै भन्दै केही छ राम सर भन्नुपर्ने कुरा अब छुटेको छुटपुट हजुर मैले थोरै जोडेँ है मैले थोरै सरी है मैले डिस्टर्बको लागि ल आजको दिनबाट हामीले एउटा ग्रुप बनाउन न है कहाँ अब वाट्सएपमा हुन्छ कि अब म्यासेन्जरमा हुन्छ एउटा ग्रुप बनाएर जो जो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ हाम्रो रामसरले एडमिन बनाएर हामीलाई एड गर्नु होला म त्यसमा पनि एड गरेर गर्नुहोस् हजुरलाई हजुरको लिङ्कहरू चाहिँ यो मेसेजहरूमा राखिदिनु भयो भने हामीलाई सिस्टम गरेर राख्न सजिलो हुन्थ्यो है अनि एउटा ग्रुप बनाएर चाहिँ अगाडि बढिहालौँ न है स्योर स्योर हुन्छ हुन्छ राधिका ल हुन्छ राम सर केही छ एट द एन्ड भन्नुपर्ने अब यो रेकर्डेड रेकर्ड रेकर्डेड पनि हुनेछ आई थिङ्क रेकर्डेड अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ राम सर अरू त केही मेरो अन्तिममा चाहिँ अब यही हो युट्युबमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युब एउटा राम्रो गभर्मेन्ट प्लेटफर्म हो यसबाट राम्रै अर्निङ गर्न सकिन्छ प्लस फ्यान बेस पनि राम्रै बनाउन सकिन्छ आफ्नो फेस भ्यालुदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ राम्रै छ युट्युबमा so thank you so much ल thank you so much Ram sir thank you so much जति पनि आज उपस्थित हुनुभयो हाम्रो Janak Janak sir I think later on आउनुभयो हाम्रो राधिका दिदी अलवेज एउटा चाहिँ एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ सो हाम्रो Muna miss thank you so much तपाईँले आफ्नो तपाईँहरूले आफ्नो युरोप जस्तो ठाउँबाट आफ्नो टाइम चाहिँ म्यानेज गरेर यो सेसनमा आउनुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आज चाहिँ हामी बाई भन्दै हामी बिदा गर्छौँ हुन्छ सबैजनालाई ल बाई एप टु एभ्री वान सबैजनालाई bye bye thank you bye night.